लिब्रे अफिस म्याथको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामीले यी कुराहरू सिक्नेछौँ सेट कार्य लेख्न फ्याक्टोरियल्स लेख्न नम्बर दिएर इक्वेसन क्रस रेफरेन्सिङ गर्न यसको लागि पहिले हामीले पछिल्लो ट्युटोरियलमा बनाएको हाम्रो उदाहरण writer document math example 1.odt खोलौं यहाँ डकुमेन्टको अन्त्यमा जाऊ र कन्ट्रोल एन्टर थिचेर एउटा नयाँ पेजमा जाऊ र सेट अपरेसन्स टाइप गरौ र दुई पटक एन्टर थिचौ अब म्याथ कल गरौ हामी अगाडि जानु अघि फन्ट साइजलाई 18 सम्म बढाऊ अलाइनमेन्टलाई लेफ्टमा परिवर्तन गरौ अब कसरी सेट कार्यहरू लेख्ने सिकौं म्याथमा सेटहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छुट्टै मार्कअप छ जुन भिन्न एलिमेन्टहरूको संग्रह हो स्क्रिनमा देखिए जस्तै फर्मुला एडिटर विन्डोमा चारवटा सेटहरूको उदाहरण लेखौ पाँच एलिमेन्टहरू सहितको set A set B set C र प्रत्येक एलिमेन्ट सहितको सेट डी याद गरौ सेटहरूको लागि ब्राकेट लेख्न हामी L press र R press मार्कअप प्रयोग गर्न सक्छौं अब हामी युनियनहरु र इन्टरसेक्सनहरु जस्ता सेट कार्यहरु लेख्न सक्छौं सर्वप्रथम एउटा युनियन कार्य लेखौं हामीले यसलाई पढे जस्तै B युनियन C को मार्कअप यही हो र परिणाम सेट 1 2 6 4 र 5 हुन् जसले दुवै सेटहरूमा सबै अलग एलिमेन्टहरू समावेश गर्छन् इन्टरसेक्सन कार्यको लागि मार्कअप फेरि हामीले यसलाई पढ्ने जस्तै छ इन्टरसेक्सनले दुवै सेटहरूबाट मिल्ने एलिमेन्टहरू मात्र समावेश गर्छ त्यसैले B इन्टरसेक्सन D को परिणाम 6 हो र सबै सेट C को एलिमेन्ट सेट A मा पनि भएकोले हामी सेट C लाई सेट A को सबसेट लेख्न सक्छौ यसको मार्कअप C सबसेट A हो तपाई एलिमेन्ट्स विन्डोको तेस्रो आइकनमा क्लिक गरेर थप सेट कार्यहरू लेख्न सिक्न सक्नुहुन्छ भ्यू एलिमेन्ट्स सेट मा जाऊ अब आफ्नो काम सेभ गरौ फाइल सेभ मा क्लिक गरौ अब फ्याक्टोरियल फंक्शन लेखौ हामीले छिट्टै लेख्न गइरहेको तीन फर्मुलाहरुको लागि हामी 1 देखि 3 नम्बर तोक्ने छौ इनीहरुले राइटर डकुमेन्ट भित्र कहीं पनि तिनीहरुलाई क्रस रेफरेन्स गर्न सहयोग छन् बिस्तारै राइटर ग्रे बक्स बाहिर तीन पटक क्लिक गरेर एक नया पेजमा जाउँ कन्ट्रोल इन्टर थिचौ फ्याक्टोरियल फंक्शन टाइप गरौँ र इन्टर दुई पटक थिचौ अब हामीलाई कसरी म्याथ कल गर्ने थाहा छ तर त्यहाँ राइटरमा म्याथ अब्जेक्ट ल्याउने अर्को उपाय छ यसको लागि राइटर डकुमेन्टमा केवल fn लेखौं र f3 थिचौं हामी अब एउटा नयाँ म्याथ अब्जेक्ट छौ जसले e बराबर mc स्क्वायर 6 भन्छ र साथै बायाँ प्यारेन्थेसिस भित्र नम्बर 1 छ मतलब हामी कहीं पनि डकुमेन्टमा नम्बर 1 सँग यो फर्मुला क्रस रेफरेन्स गर्न सक्छौ हामी पछि यो कसरी गर्ने विस्तृत रूपमा सिक्ने छौ अहिलेलाई म्याथ अब्जेक्टमा डबल क्लिक गरौँ र फर्म्याटिङ गरौँ फन्ट साइज 18 र लेफ्ट अलाइनमेन्ट छानौं ल अब फ्याक्टोरियल को लागि एउटा उदाहरण लेखौं मार्कअप फ्याक्ट ले फ्याक्टोरियल संकेत गर्छ त्यसैले हामीसँग भएको फर्मुलालाई पुनर्लेखन गरौँ 5 बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120 यहाँको मार्कअप याद गरौँ यहाँ एउटा नयाँ म्याथ अब्जेक्टमा हाम्रो अर्को फर्मुला लेखौँ सर्वप्रथम यसको लागि यो राइटर ग्रे बक्स बाहिर तीन पटक बिस्तारै क्लिक गरौँ यो पेजको अन्तमा जान डाउन एरो दुई वा तीन पटक थिच्नुहोस् र fn टाइप गरौ र दोस्रो म्याथ अब्जेक्ट ल्याउन F3 थिचौं फेरी हामी फर्मेटिङ दोहोराउने छौं र भएको फर्मुलालाई फ्याक्टोरियल परिभाषाले पुनर्लेखन गरौँ n factorial is equal to prod from k is equal to 1 to n of k जोडलाई सिग्माले जनाए जस्तै प्रोडले गुणा जनाउँछ अब पहिलो दुई जस्तै एउटा तेस्रो म्याथ अब्जेक्ट सुरु गरौँ र स्क्रिनमा देखाइएको जस्तै फ्याक्टोरियल परिभाषालाई दुई कन्डिसनल फर्मुलाहरूको रूपमा पुनर्लेखन गरौँ मार्कअप बाइनम याद गरौँ जसले दुई एलिमेन्टहरुको एउटा ठाडो चाङ देखाउँछ र राम्रोसँग एलाइन हुन मद्दत गर्छ हामी यी फर्मुलाहरुलाई कसरी क्रस रेफरेन्स गर्ने छौ यसको लागि एउटा नयाँ पेजमा जाऊ र टाइप गरौँ An example of factorial is provided here. अब इन्सर्ट मेनुमा र क्रस रेफरेन्समा क्लिक गरौँ नयाँ पपअपमा सूचीमा टेक्स्ट छानौं अनि हामीले लेखेको सेलेक्सन सूचीमा पहिलो आइटम संकेत गर्ने पहिलो फ्याक्टोरियल फर्मुला अब इन्सर्ट रेफरेन्स सूचीमा रेफरेन्स र इन्सर्टमा एक पटक क्लिक गरौ र बन्द गरौ ल मा नम्बर 1 हाम्रो टेक्स्ट को छेउमा देखिएको छ र काम सकियो यसलाई यो नम्बरमा क्लिक गरेर परीक्षण गरौ र याद गरौ कर्सर हामीले पहिलो फर्मुला लेखेको स्थानमा पुगेको छ ल यसरी हामी राइटर डकुमेन्ट भित्र कहीं पनि म्याथ फर्मुला क्रस रेफरेन्स गर्न सक्छौ आफ्नो काम सेभ गरौँ यहाँ म्याथको लागि केही सन्दर्भ लिङ्कहरू छन् libreoffice.org लिङ्कबाट निर्देशनहरू डाउनलोड गरौँ तपाई म्याथको थप जानकारीको लागि निम्न वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अन्तमा यहाँ तपाईँको लागि एक कार्य छ राइटर डकुमेन्ट प्रयोग गरौँ यो ट्युटोरियलको उदाहरण सेटहरू प्रयोग गरेर यदि A union B union C बराबर A union B union C छ छैन जाँच्नुहोस् A B को परिणाम लेख्नुहोस् र राइटर डकुमेन्टमा दोस्रो र तेस्रो फ्याक्टोरियल फर्मुला क्रस रेफरेन्स गर्नुहोस् यसले हामीलाई यो लिब्रे अफिस म्याथको फ्याक्टोरियल र क्रस रेफरेन्सिङ ट्युटोरियल को अन्त्यमा ल्याएको छ संक्षेपमा हामीले निम्न विषयहरू सिक्यौ सेट कार्य लेख्न फ्याक्टोरियलहरू लेख्न र नम्बरबाट इक्वेसनहरू क्रस रेफरेन्स गर्न Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project को एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्वशिक्षा नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार